Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La Cuisine de Sophie. Donc pour la recette d'aujourd'hui, vous allez commencer par le poulet. Donc vous le nettoyez bien et vous allez le découper comme ceci en petits morceaux. Vous pouvez faire plus petit si vous préférez, ou plus gros ou en lamelles. moi j'ai fait cette taille là. vous y rajoutez ensuite de l'huile. Alors c'est de l'huile d'olive pour ma part, mais vous pouvez utiliser une huile différente si vous préférez. Et ensuite, vous allez donc assaisonner. Donc avec du sel, puis du poivre. voilà, donc les assaisonnements, enfin moi je les mets euh, cette quantité là. je euh, je donne pas la quantité dans la description tout simplement parce que je trouve que c'est une quantité que vous devez mettre par vous-même. Sel, poivre, c'est selon vos goûts, si vous aimez plus ou moins. Voilà, donc ensuite le gingembre. Alors le gingembre, n'en mettez pas trop parce que c'est quand même vachement fort. Puis le cumin. Pareil, le cumin, n'en mettez pas trop. Du paprika. Euh, toutes les quantités que vous aurez besoin pour cette recette, vous les trouverez dans la description ci-dessous. Et donc ensuite, vous mélangez tout pour que tous les poulets soient imprégnés comme ceci des épices et d'huile. Ensuite, vous faites chauffer dans une poêle un peu d'huile d'olive et quand c'est chaud, vous y rajoutez donc vos morceaux de poulet. Euh, vous faites chauffer sur un feu euh, moyen fort. que vos poulets prennent une petite coloration grillée. Et voilà, tout simplement, vous les étalez, vous les remuez, vous faites chauffer. Comme ceci, en même temps, vous pouvez faire, commencer à faire bouillir de l'eau. Vous y rajoutez du sel. sera pour faire cuire les pâtes. Et vous continuez toujours pareil le temps que le poulet est cuit. Une fois qu'il est cuit, vous le mettez de côté et vous allez donc les oignons coupés en tout petits morceaux, les faire cuire dans la même poêle. Donc rajoutez un petit peu d'huile toujours dans la même poêle pour garder en fait le, goût du, poulet. Et donc les oignons, vous les faites cuire. Alors salez et poivrez un petit peu et faites-les revenir. Vous allez donc rajouter le poulet comme ceci une fois que vos oignons sont cuits et vous le sortez du feu, vous le laissez jusqu'à que vous finissiez de cuire vos pâtes. voilà, les pâtes sont en cuisson. Alors moi j'ai utilisé cette sorte de pâte, vous pouvez utiliser les pâtes que vous souhaitez. Hein. Et voici donc une fois qu'elles sont cuites, vous égouttez vos pâtes et vous les remettez dans la casserole. Oh, la casserole qui a refroidi. Voilà, puis vous allez donc mélanger le poulet, les oignons avec les pâtes, comme ceci, tout simplement. Juste pour que les pâtes prennent bien le goût. revenir, les faire cuire juste 2-3 euh, minutes avec euh, poulet dedans, comme ceci, vous les mélangez. Et ensuite, c'est prêt pour servir. Donc voici tout simplement comme ceci dans l'assiette et rajouter du fromage râpé par-dessus. Et voici, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et vous abonner.